Thank you. Thank you. Ja, ich spiele sowieso nicht. Tschüss. habe ich Termin bei der Fischer quando Tomás giocava aqui. Ah, 我不讨厌。 toilet Maler, der rote Maler, 那是 10, Bruder, Alter. Beides Messi ist, Alter. Na, unsere ist für immer bei Barca stehen. Ja, wo lang? Da oder da? Ja. Ah, einfach. Perfekt.